Hey. todas e a todos. Permitídeme que antes de empezar a miña intervención manifeste un saludo solidario da CIGA ás compañeiras e compañeiros da Justiza que levan máis de 80 días en folga. compañeiras e compañeiros, sobra decer que estamos ante unha emerxencia social e nacional graves, instaurándose e con intención de pervivencia un modelo social baseado na pobreza laboral, na precariedade e mesmo na escravitude, mentras as grandes fortunas acumulan cada vez máis capital. Por tanto, a cuestión non é que non se cree riqueza, senón de como se reparte esa riqueza. Así, por dar algún dato, no Estado español, no ano 2017, as traballadoras e traballadores con un millón de activos menos aportamos á facenda pública un 6% máis que no ano 2007, ano de referencia de comenzo da estafa da crise. Mentras a recadación do imposto de sociedades foi un 48% menos, case a metade. Estas son realmente as reformas fiscais do Partido Popular. Mentras a clase traballadora e as PEMES aportamos un 14,9% aos impostos, as grandes empresas aportan un 7,3%. Polo tanto, é obvio que non estamos a falar dun problema económico, senón de políticas de, de redistribución da riqueza baseadas en roubarlle os pobres para encher os petos dos ricos. Así, no noso país, atopámonos que os directivos das grandes empresas gañan un 34% máis que antes da crise, mentras o 30% da poboación asalariada cobra por debaixo do salario mínimo interprofesional e 138.000 asalariados e asalariadas do noso país menos da metade do salario mínimo interprofesional é decir, menos de 400 euros ao mes. Mas isto, compañeiras e compañeiros, non é por casualidade. A precariedade, as novas reformas da explotación, as novas formas de explotación laboral, os baixos salarios, as pensións de miseria, son o resultado das distintas reformas laborais e sociais impostas polo PSOE primeiro e despois polo Partido Popular. As reformas das pensións coa participación de Comisións Obreiras e UGT e tamén a privatización continua dos servicios públicos. E se nos referimos ao noso país, a situación agravase ainda máis, cun señor Feijó cuxo único objetivo está en Madrid, que vendeu e segue a pôr en venda os nosos recursos, enchendo os petos do capital alleo. Ningún só xesto de políticas dirixidas a crear emprego, a combatir a perda demográfica ou a emigración das nosas mozas e mozos. Todo o contrario. Está, esta utiliza perversamente para maquillar os números do desemprego. Faría desa conta se lle sumamos os números de desemprego os mozos e mozas que tiveron que emigrar. E que pasa coa nosa comarca? Aí tedes de novo o proxecto de orzamentos do Estado. Unha vez máis, repiten orzamento para a reindustrialización, conscientes de que igual que en anos anteriores non vai ser utilizado. Onde van os cartos dos orzamentos anteriores se eran nosos? E que decir das inversións en infraestructuras que todos din vitais para quitarnos do aillamento que sufrimos? Pois mentras nós temos que pagar verdadeiras barbaridades por desplazarnos mesmo para facer xestións imprescindibles, cos nosos impostos rescatan autoestradas madrileñas. Gracias, señor Feijó. E gracias tamén a esas e eses que nos decían que a nos madriles só os guiaría a defensa de Ferrolterra por encima de todo. Pero digo máis, onde está esa maioría chamada de esquerdas no Parlamento Español que nin siquiera foron quen de poñerse de acordo para derrogar as reformas laborais ou a lei Mordaza. Donde están? Preguntémonos unha vez máis. Ante todo isto, e porque non podemos permitir que se manteña o roubo e o saqueo ás maiorías sociais e ao povo galego, a CIGA decidimos dar un paso adiante e aquí, hoxe, a convocatoria inmediata dunha folga xeral no noso país para o vindeiro día 19 de xuño. facémolo sendo conscientes do que isto significa, mas sabendo que é a resposta necesaria ante a situación que estamos a vivir. Facémolo con convencemento de que é unha demanda social e con confianza na capacidade de resposta da clase traballadora galega que xa está a revelar a rebelarse contra esta situación. Os propios datos o refliten. En 2017 houbo 16 folgas máis que no ano 2016, implicando a 28.000 traballadores e traballadoras máis. Mobilizacións exemplares, como a da Leite Celta na defensa do seu convenio, a da industria auxiliar de Navantia por uns acordos roubados, a do metal, despois de 25 anos en mobilizacións, as de ferrovial, as do ensino, a mobilización continua contra as privatizacións da sanidade, ou a folga de traballadoras e traballadores da Xustiza que acaban de dar e darnos unha lección de dignidade dicindo non a unha traición xestada polos sindicatos do réximen coa xunta de Galicia. Sin esquencer todo o contrario a demostración de forza das mulleres traballadoras galegas o 8 de marzo ou a dos, pensioni... ou a dos nosos pensionistas. Unha folga xeral na demanda dunhas pensións dignas e públicas, entendidas como un dereito que pasa por derrogar as reformas do 2011 e do 2013. Pois non se trata, compañeiras e compañeiros, só dunha cuestión de incremento económico, nin algo que poida depender dos orzamentos do Estado en cada momento. Mirade, onte participei en algúns debates con, donde estaban Comisión Sobreira e UGT. E alporizábanse todos cando lles decía que aquí todos, todos temos que ser responsables das mochilas que levamos ao lombo. E cando lles mencionaba o acordo das pensións do 2011 que eles asinaron e contra o cal nós convocamos unha folga xeral, alporizábanse todos e eu decíalles, no, si non tedes que enfrentarvos a min, tedes que enfrentarvos e explicarlles mirando os ollos aqueles compañeiros e compañeiras traballadores que se acercan a decirnos y a preguntarnos cuánto perderían si se subieran antes. Es decir, que están dispuestos a perder parte de su pensión porque no se ven capacitados ni siquiera físicamente para estar con 67 años subidos a un andamio o tirando de una fregona industrial. A esos son que tienen que dar explicación, no a Por tanto, entendan que tamén é unha cuestión de humanidade, de dignidade e respeto, que non se tratan que teñan que perdir perdón, trátase de que rectifiquen e pensen máis na clase traballadora e nas súas condicións de traballo. Unha folga xeral, compañeiras e compañeiros, para demostrarlle o poder político e económico que non só estamos dispostos a resistir, senón que non pararemos ata recuperar os dereitos que nos foron roubados. Unha folga xeral como resposta á privatización dos servicios públicos en beneficio do capital e en detrimento da atención e a cobertura social aos sectores máis desfavorecidos. Unha folga xeral en defensa das liberdades democráticas e dos dereitos fundamentais para votar abaixo a lei Mordaza e a reforma do Código Penal que poñen traballadoras e traballadores ás portas da cadea por exercer o dereito á folga con presas e presos políticos por defender un dereito fundamental como é o dereito a autodeterminación dos povos. Unha folga señal, compañeiras e compañeiros, na defensa dos dereitos das mulleres, que xa nos amosaron, que xa amosaron a toda a sociedade a súa capacidade de mobilización o pasado día 8 de marzo, ou mesmo na resposta inmediata a vomitiva, machista e retrógrada sentenza do caso da manada, deixando claro que non están dispostas a seguir sometidas á precarización e ao empobrecemento por ser mulleres e mesmo a impunidade ante as agresións sexuais. Mas non quero rematar sen facer un chamamento público e ao resto de forzas sindicais, coas cais, por certo, xa nos puxemos en contacto estamos á espera da súa resposta, chamamento tamén a toda a sociedade non seu conxunto a que se sumen a esta convocatoria de folga xeral. Nos faremos todos os esforzos poribles posibles para que si sea. A situación merece. Compañeiras e compañeiros, adiante coa folga xeral. ¡Viva internacionalismo proletario! ¡Viva clase obreira galega!